back. They'll fight for a chance to redeploy. to the AO. Ada lagi ke? Dah dah. K3. Masa siapa eh? Ada buat kotak sebelah aku. This Dekat way, move aku. Dekat kau ni Wuih, jauh siapa yang tembak tu Serius lah Aku dalam ni Dalam ni ada plate dalam ni Kau duduk again? Mana duduk kau? Extra cash over here. Maka aku. Enemy UAV overhead. Ya, dia orang Aduh Dia lubing Dah Nice Full dead ke down? Full dead Hä? Hat der Umbung, ey? Hm. Da Aduh, aku esok dia aku, atas bawah tu umpung Aku dah shot dia tiga 4 kali, dia tak ada amur lah Down Oh, Oh dekat aku Atau Atas bumbung dekat korang lagi Atas bumbung kiri kau Aduh dia turun pula Dia nak angkat kawan dia? kanan yang kau down kau kau dia atau mu baik kau punya play ammo banyak tu nice di down tu kawan dia ada tu ada ada Itu tim lain Tim lain ah, Berapa orang nak lawan Anjay If you survive, you earn your freedom. we got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. No. No. Ah, they're busy, they're busy. Kau boleh kena ada silencer dengan scope jauh eh, sedap Shell mm -hmm. Mana dulu kau dapat? Uh, ah, loader lah Tak, maksud aku Oh kau banyak main car eh? Ha aku main car banyak. Aku car aku dah full lah. Sedap lah. Nampak? Kekat sungai? Kekat sungai Tapi kalau kat sungai dia keluar. Dia mesti nak lintas macam gitu. Uh -uh. Ha tu. Siapa yang dia tembak dia? Oh dah mati kot? Tak tahu. Eh. mana orang kau tu boleh ambil lagi Tak punya ni Dia pun kat tangan jaring ni Located a supply box, secure that position Oh, ada orang Eh, pecah armor dia masuk. Ah, salah bilik ni. Oh. Enemy UAV overhead. Oh, pakai MG. Ha. <laughs> Ah. Dia tengah pakai ammo, kanan Hahaha Belakang, belakang, belakang, belakang. Eh, berapa orang? Alah, dia ada self-revive. Aku nampak. Pin. Nampak? Nampak, nampak. Tag sekali. Jadi pecah. Down. Down. Mati. Mm. Dia mm, seorang. Nice. Last. Nice, nice. Woo. Ten remain. You're nearly done. your 끼가 she's in, she's in. Gas is inbound. Marking new safe zone. 어, 뭐야? 안 들리다. 야, 아무 아무리 믿자. 나. Nice. <laughs> aku dah tak ada peluru sniper lagi tu. Hah? Kau dah peluru sniper lagi ke? Ya? Bagi sikit lah kalau ada. Five remaining. kita settlekan bawah ni pasal kita spray yang atas tu. Ya tu. Dia kena push. Tak, one, one, one, one, one, one. Main aku, Bing. Main aku, Bing. One, one. Aku tembak, aku tembak kali tu Nampak Ambil bullet dia Kau ada ambil gas? Gas masak? Tak ada tu Ah, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Yeah. Itulah seharian, tak?